Apa, Ibai Alzaganaz, mungiko eatxe biduko zinegotzie. Joan dan martxoaren ogota maikan osoko bilkure egin duen eta bertan ondoko gai irlandu gendu zen. Alde batetik, hiri lurren balioaren igoera arautzen dagoen ordenantza fiskalaren aldaketa, plus baliaren e, ordenantza ezagutzen dana, eta kasu honetan e, foru arauean egindako aldaketa batzuk eragin dabe ba, proposamen hau, Azken baten foru arauean e, aplikatzen diren koefizienteak aldatu egin dire eta horrek gure ordenantzan be jasotzeko aldaketa planteatzen zan. Eta ganera, foru arauak aurre ikusten dauen ez urterik urtera koefiziente horrek rebizatuko direla, ba, gure ordenantzan be bai proposatzen zan barne hartzea artikulo bat esaten dagoena horrek e, automatikoki eguneratuko direla gure ordenantzan be bai. Danokado segonda, hau batez onartu zan puntu hau. Bigarren puntuen, udal batzan ordezkaritza dekogun indar politiko desbarrinek udaletik jasotzen dugu zen diru laguntzak e, justifikatzea tokatzen zen, kasu honetan 2000 eta bien jaso dugu zen diru laguntzak. Kasu honetan beste edo zein erakunde edo normanako baz gertatzen den moduen, indar politikoek bebai, bat, diru laguntza batzuk jasotzen dugu gure jardun politikoa garatu alizeteko, baina horrek gero justifikatu behar dire, ba, faktura bidez eta bar. E, eh, kasu batzuetan gertatzen da indar politiko batzuk jaso daben diru laguntza osoa ezin bela fakturak has justifikatu. E, hau da, ez dabe gastatu esan daigu jaso daben beste diru eta, bueno, ba, hori egingo dana da bain le egintzaldie bukatzen denean, ba guzti horren likidazioa egingo da eta jasodan diru laguntzen osotasuna erabili ez dabeen indar politikoek, ba hori itzuli beharko dabe ba udalera Edo zinkasuten kontu hartzailearen aldeko txostenagaz, lanon poskatu gendun alde eta kontu hau bat batez onartu egin Eta osoko bilkura honetako azken puntu modure, Juan Manuel Donoso Lopo jauna, PSeko zinegotzi barri ba, udalaren kide anitzeko organu desbardinetan ordezkari moduen onartzea tokatzen zan. Udalak badeko ordezkaritza organu eta erabaki marko desbardinek, eta bertan udalbatza osatzen dugun kide desbarrinek egoten gara ordezkatute. Batzuk e, gobernu taldeari dagokioz eta beste batzuk ba, udalbatza osoari zabalik dauz. Lege gintzaldi eran dagoeneko guk aipatu gendun zelan EAJ eta PSN artean lortutako gobernu akordio horren ondorioz, ba, mundiarrek hauteskundetan adierazitako borondatea desitxuratzen zan. gaitik esaten gendun hau, Ba, bueno, hau dalata akordio, gobernu akordio horren ondorioz, naiz eta PSE e, boska, hautezkundetan boska gitxien jasotako indarra izan, gobernuaren parte e, bihurtu da egintzaldi honetan zehar, eta horren ondorioz, ba, PSEko ordezkariari e, kios ardura batzuk edo organo batzutan presente egotea guk bigarren indar module kasureko e, esteko guzenak gehiago lan egitea posible da, zelan ez, eta guk errespetatzen dugu, baina errespetatzetik hori babestera alde handi edau. E, asko be gehiago gu akordio horren parte ezkarenean, eta akordioaren ondik norakoak be ezagutzen ez dugu zenean. Eta hau aipatzen gendun, hain zuzen be, akordio horren ondorioz, e, PSR-en ordezkaritza organu desbardinetan gure ustez gain dimentsionatuta dauelako. Peseko lehen zinegotziet edo dimizinoa emon ostean, 2008ko ekanean dagoeneko egoera bardinaren aurrean topatu ginen, ordezko zinegotzi bat sartu zen eta harri robe akordio hori indarrean egon zen, ez, ba, organu kidean hitzeko organu horretan ordezkaritza mantentzen zeuen eta hori berretxi beharra egon zen, gu gure postura mantendu bendun, eta hori honetan bardina gertatu da. 2008ko udan soritxarreko gertaera bat egaitik, Peseko zinegotzi Ejo Fernandez hile egin zen, orain txu sartu da Juan Manuel Donoso Lopo eh, honen ordez, eta orain tokatzen zen, ba, Juan Manuel Donoso hain zuzen kide anitzeko organoen ordezkari modure eh, izendatzea aipatu dugun moduen. Gure postura aldarazi aldaben arrazoiek, bardin-bardin eh, jarraitzen da ba, gure postura ez da aldatu, eta puntu honetan aurka gozkatu gendun. Edo zen kasuten beste alderdi guztien onarpena eukizeuen eta ondorioz puntue onartu egin zen